búnað á svæðið. Um 150 manns voru í viðbrastöðu vegna lendingarinnar. Fann neysi Gísladóttir er einn þeirra farþegar sem var í vilinni en hún var á ferðalagi með fjölskyldu sinni. 17 mínútur yfir nýju. Farþegum var búðin áfallahjálp sem og aðstandendum sem margir hverjur voru komnir á flugvöllin. Fann ég sér hins vegar alla farþega að hafa haldið rósinu um borð. Það vissi enginn um borðað að það væri svona mikið viðbúnað. Það var sannilega að hef, hef, fólk verið miklu stressaðara held ég. Held að fólk hafi verið svona róletta því það vissi ekki hvað væri búin að gera mikið órisur en það eru. Önnur vel æslandeir mun flytja farþegana til Orlando síðar í kvöld. Sakkund upplýsingum fréttastofu ætliðu allir farþegana að nýta sér það bóð. Þorsteir, okkar maður Ægir Þór Reisninsson er á Keflavíkufljóðvilli Ægir, þú hefur hirt eh, í sömu farþjóðunum og þeim sem hafa verið að sinna þeim eh, hvernig er eh, ástandið á mennum, hvernig, hvað hafa sem enn sagt hér? Já, við náðum nú reyndar bara að tala í af einum farþjóða því okkur er sagt að allir hafi ákveðið að halda förinni áfram til Orlandó nema þessi eini farþegi og fljóðvillin er vist að fara í lofti í þessum tölu orðum en menn voru þetta áhyggjufullir og hér var fjölmenn teimi Eh, áfallahjálparmanna, björgunarsettarmanna og, og lögreglu sem tók að móti farþegunum þegar þeir komu í flugstöðuna og sömulegði sem var sami hópur eða sama fólk að, að sinna ættingum og, og eh, vinum sem voru komnir hér í tögum saman í, í flugstöðuna til þess að fylgjast með og taka á móti Eh, sínu fólki. En eins og ég sagði þá náðu við talaðan einum farþega því að okkur skilst að já, allir nema þessi eini farþegi sem við tölum við hafi farið eh, áfram til Orlando. Hvernig var þér við? Bara allt í lagi, ekkert sem maður getur gert sko, maður bara býða slagur og góð þjónusta og manni leið bara vel. Hvað varst það að hugsa? Ég var bara að horfa bíómyndinu mína, <laughs> ég var bara að hugsa það sko. En hvernig var starffólki? Mjög gott, mjög alminnlegt og svo þegar maður kom niður þá bara tókuðu á mótumanni og líta bara mjög vel að þessu staði sko. Þú bauðst fólki að halda förinni áfram til Orlando hversu stór hluti á hófnum þáði það, veistu það? Það var stór hluti á hófnum það voru ekki margir sem sitt eftir Hvernig leið eh, vinum og ættingum sem voru að býða eftir við að sína fólki? Það var auðvitað mísan og það var, það var fólk sá í frettunum bara mikið í gangi og þannig að það var mikið panik heima fyrir utan hlustuðuna eins og maður sá fullt af bílum hérna og það stoppaði mér svo að við áttum með erfitt að komast á staðin þegar það var svo mikið trafík á Reykjavíknarsbyrjunni þannig að þetta þarf aðeins að fólk er aðeins að passa sig í þessu þannig að er, þegar björgunaraðalir er að koma á staðin þá er erfitt að koma á staðin þetta er bara, þetta þarf ekki eitthvað að taka á Já, við tókum á móti náttúrulega hérna færtíðunum og það var ekki að sjá hana að færtíðu voru afslappaður og, og, og ánæður að vera komni bara inn í byggingu og eh, síðan eru þau farað hérna inn í Sagalóns og það er tekið mótum með áfallateimi og, og, og fulltrúða frá flugleðinu. Það sem er farið bara yfir stöðuna og, og verið að meta svona hvort að fólk þarf meira aðstofn. Síðan er því bara sem þetta búið upp áframstu flugum. Ég skilist að þessi flugum er mellum í kvöld og þeir fara náttúrulega áfram sem að óskæftirum en hinn sem að treysta sér ekki verið eftir. Ég veit nú ekki hvað það verða margir. Var fólk skelkan? Það var alveg ótrúld að sjá hvað afslappa eh, ég held að það hefur reynd svolítið áhafnina að upplýsa fólk hvað verðum að gerast, hvað verðum að vera og slíkt þannig að fólk og það voru börnafna og þau áttu þessi ekki á að þau voru konið aftur í Íslands þannig að ég held að fólk hefur bara verið mjög afslappað Sýndist þeir börnin vera hrætt? Nei, þau voru bara, ég sé, þau voru frekar svona áttafill hvað, akkur eru konið hingað aftur sko og voru bara Þannig að ég gæti ekki séð að það hefur verið, þau voru ekki skelkuð að sjá. Hversu umfóksmengil voru aðgerðnar núna í kvöld? Já, þetta er náttúrulega, þetta er bara hæðstastík sem, sem er utan, utan umverulega ef að slísi gerist. Og ég hef aldrei lendið í því að mæta hérna uppbyttir í svona viðbúna eins og var hér í kvöld. Hann var hansi mikill og, og, og þegar við horfum að vera að lenda skipuð eh, fleiri en einn flugstjórn um borð en verkræðisreglur Æslandir banna hins vegar að eh, áhöfnin talvið fjörmiðla kjósum yfir hugað að gera svo fyrir hún að loknu lókinni skýrslugjöf hjá yfirmönnum. En það er reyndar fleirum að vera á fleiri björgunarsveitir á ferðinni því dragnótarbátur með tíumanna áhöfn var vélarvana úti fyrir Skarsfjöru á tíundatímanum í kvöld og voru björgunarsveitir kallaðar út um hálf tíuleitið. Talið er að báturinn hefur fengið eitthvað í skrúuna. Áhöfnin hefur kastað út akkirum og helst skipið að skipinu og er væntanlegur nú á uh, uh, öðrum tímanum í nótt. Ef þau verður talin á verður reynd að koma trög á milli skipunatækja áður en björgunar skipin koma. Mér svolítið 20 björgunar sveitarmenn eru í fjörunni þegar til að landvíkiskeslunar er komin austur og eru lett í fjörunni og er til tags ef áþarf að halda. Björgunarskip og bátar munu fara að skipinu og freysta þess að setja trög í það og björgunarsveitarmenn munu fara í fjörur og vera tilbúinir þar ef áþarf að halda. Uh, Landvíkiskeslan tekur eins og fyrst aðri þátt í þessum aðgjörnum þá ætlum við að segja þessum aukafréttatíma lokið. Það styrtist reyndar í næsta fréttatíma sem verður að vísu bara í útvarpinu og það er á miðnætti.